Грузия е страна разположена на източния бряг на Черно море, между Русия и Турция. Тя граничи с Азербайджан на юго-исток и с Армения на юг и бурното Черно море на запад. Това е земя на контрасти. Крайбрежието на Черно море е рай за туристите – които събират тен по слънчевите плажове на Батуми. Въздушна обиколка на Грузия Грузия е родно място на амазонките, на виното и на Прометей. Исторически погледнато, западната част на Грузия се е наричала Кулхида, а източната – Иберия. Поради сложното географско разположение, планините изолират северния район Сванетия от останалата част на Грузия. Греми е замък от 16 век. Строго погледнато, това не е замък, а по-скоро храмов комплекс. Произходът му се свързва с кахетинския цар Георги I, който превърнал Греми в столица през 1471 година. По-късно крал Леван построява църква и основава Архангелски манастир. Когато през 1614 г. Шах Абас навлиза в Кахетия, той описва, че в Греми е имало голяма, красива, богато украсена църква. Шахът заповядва да се обяви в този храм, че няма друг бог, освен Аллах, и се ограничава само до това. Той нищо не разрушава в храма, при втория си набег персите разрушават град Греми. Архангелският храм и камбанарията са оцелели и съществуват и до днес. И именно този комплекс сега се нарича Замъкът Греми. Гелати е най-известният манастир в Западна Грузия. В общи линии манастирът е голям храм на Рождество Богородично от 12 век и още два храма от 13 век. Манастирът е построен по заповед на Давид Строителя в 1006 година и се превръща в символ на грузинския Златен век. На юг са разположени Малък Кавказ и Арменското плато, известно и като Араратска долина, безкрайна земя, подобна на пустиня с името Гарея. Кацки стълб е варовиков монолит с височина 40 метра. Преди появата на християнството, стълбът Кацки е бил почитан от местните като символ на бога на плодородието. След пристигането на християнството в Грузия, стълбът не губи култовото си значение. Хората вярвали, че това е място, където човек може да се доближи до Бога. На върха на планината – християните издигат храм и извършват религиозни обреди до началото на османско-турското нашествие. През 1944 г. изследователска група прави първото изкачване на скалата и установява, че някога тук е имало храм. След това местните започнали да правят поклонения. С държавно финансиране – са извършени археологически проучвания на руините на храма, след което храмът е издигнат наново и носи името на Максим Изповедника. Днес местните хора наричат храма крепостта на самотата. Това е замъкът Ананури. Голям, добре запазен замък на брега на язовир Жинвали. Запазени са всички стени и кули. Трудно е да се каже кога е построен този замък. Централната кула датира от 13 век. Замъкът не се споменава никъде. През 1743 г замъкът става кралска собственост. По време на персийските нашествия, жителите на Тбилиси се крият тук. Първият документиран турист тук е Пушкин през 1829 г. а по-късно и Левитан, който скицира замъка. Грузия, или както я наричат грузинците, Картвевели, тя помни корабите на Язон, нашествията на перси и монголи. По тези земи миналото и съвремието са в пълна хармония. Това е планинска страна. Естествена северна граница се издигат южните склонове на голям Кавказ, облечен в ослепителна бяла премяна, с изправените в цял ръст пет хилядници – Казбек, Мчара и Джанга. От 8000 години на тази земя се прави вино. Дори се смята, че думата вино, която е позната на повечето езици в света, произлиза от грузинската дума гвино. Учени твърдят, че думата произлиза от грузински и че е навлязла в индоевропейските езици през семитските езици. Манастирът Алаверди Той е дело на асирийските бащи, а именно Йосиф от Алаверди, който идва тук в средата на 6 век, построява храм и умира и е погребан в този храм – а гробът съществува и до днес. Катедралата Алаверди в съвременния й вид е построена от кахетинския цар Квирке Велики. Тя е втората по височина в Грузия, първата сред оцелелите средновековни катедрали и главният и най-почитан храм в Кахетия – Оплисцихе е единственият пещерен град от езическата епоха на територията, на който са запазени много интересни неща. Това е удивителен град със своята 3000 годишна история. Смята се, че се е образувал около 1000-та година преди новата ера и окончателно е опразнен едва през 19 век. Това е било свещено храмово място – Основният храм е бил на Слънцето, на най-високата точка на града. След покръстването на Грузия, е влиза в една тиха опозиция на Мцхета. Конфликтът ескалира във война, градът е сериозно пострадал, а храмът на Слънцето е разрушен. Тази страна е пълна с митове и легенди. Тази страна е пълна с герои, с истории, които ще ви пленят, ще ви грабнат и ще останат завинаги сърцата ви.